Okay, hi. Saya Surya dari Ampang. Uh, hari ini saya nak colour rambut. First time colour, uh, first time nak cuba colour daripada tangan dia ni. Uh, dapat tahu daripada Facebook. And uh, redor lah dengan apa colour yang akan dia ni buat untuk saya lah. Okay, stay tuned. picking up the pieces that I lost in the lobby. I put you against the wall, you had us body to body. I can't help the way you make me feel, it's so hard to copy. Let's find common ground, meet me in a lost and found. Yeah, dark days turning into dark nights. Thank you, Danny. Uh, dah dapat buatkan kalian yang sangat cantik. Okay, sebelum ni saya pernah kala warna hitam saja, tak pernah warna pun. Okey, dapat kali ni pun uh, sangat cantik uh, untuk 2021. Uh, and saya bagi 10 bintang untuk dia. Thank you. Even though your heart cold, ski slope. I really hope.